大家好，今日讲金刚、川雨、机锋衣山类型战舰。所有资讯嚟自维基百科网站。先讲旧版喺一九七四年嘅宇宙战舰大和号里边就登场咗冲田舰同埋雪峰。冲田舰系冲田十三嘅坐舰喺冥王星战争里边佢系唯一存活嘅宇宙战舰。至于武器方面啊，我唔多讲。 因为充电站同埋其他战舰与加美拉斯嘅武器存在巨大差距，地球战舰嘅炮击等于刮沙，雪峰嘅舰级都系一样。喺《大护号》副编导演自出版嘅结尾，充电站嘅级别同埋诶呢个雪峰嘅级别有啲气氛。而家讲重制版。 金刚级喺内行星战争期间建造，由南部数船厂负责设计同埋建造。呢类型战舰一共有八架：金刚津明、吉野、妙高、雾岛比睿、鸟海同埋扶桑，原号 BBS 五一至 BBS 五五八。喺一九个故事开始前，除咗雾岛，全部喺同加美拉斯嘅战斗里边沉没。战舰基本数据：全长二百零五米，引擎方面。 系融合引擎一座，武器方面，攬手三百六十毫米电子冲击炮一座，三联装三百六十毫米高压光电炮四座，攬手鱼雷发射管八座，VLS 导弹发射架十六座，同埋少数仿炮。而家九个冇话俾我听，系佢系点嘅样啊？主炮为高压光线炮。 花名叫做刮沙炮，佢嘅炮击难以对加美拉斯嘅舰艇造成伤害。主炮下面嘅就系射击观察台，佢有装甲保护，但系对加美拉斯攻击。蓝手嘅炮最初唔系洋电子冲击炮，洋电子冲击炮喺二一九零年代因为高压光线炮无法对加美拉斯舰艇造成伤害而研发出嚟可以击加美拉斯舰嘅嘅武器。喺二一七零至二一。 八零年代，南手所搭载嘅武器系咩呢？唔知道啦。喺导弹发射架后面咧，有两个排烟口，排走导弹发射后嘅烟。南手同南美各有八个战斗用嘅高机动性喷射口，小型喷射口喺南手有十六个，南美有二十个。喺南美上下稳定亦各有四个小型喷射口。南手嘅稳定嘅系冇安装到喷射口嘅。金刚给宇宙战舰最初系咁嘅样。 佢哋用咗独立嘅南桥，喺一九零年代末进行改装，将南桥转移至第二主炮南手安装咗洋二次冲击炮。有个问题就系太阳打炮塔啊！ 喺地球加美拉斯战争里边，只有金刚津明同埋舞蹈接手咗第一次改装，其余五架金刚级战舰喺加美拉斯战争中沉没。喺二一九个故事开始前，金刚同津明被加美拉斯击沉，只剩翻舞蹈。喺二零二里边，舞蹈以退役舰登场。艺纪录片《西力二零二》有好大问题，改装时间搞乱晒，舰内系冇人工重力同埋惯性控制系统。 所有船员要穿着磁力金刚级改宇宙战舰登场喺二零二第一集，引擎就变咗为前波引擎，主炮就换咗为三联装三百六十毫米洋电子冲击主炮，舰首嘅洋电子冲击炮由三百六十毫米口径扩大至四百八十毫米口径，但好似冇咩分别喎。呢类型战舰可以进行超光速航行。 喺第十七集吉登场嘅金光级改异型战舰，装备咗小型波动炮，仲安装咗波能盾。吓，有冇搞错？而家先嚟安装，之前嗰啲地球战舰死都位于我。大和好一再有，点解佢哋冇啊？呢类型金光级战舰拥有两个皮肤，分别系依个同埋依个。呢类作级嘅服役金光级战舰就降为常人舰，就系咁啦。 川宇级喺内行星战争期间建造，一号蓝川宇喺二一七零年下水，仲喺一段时间期间生产咗同型战舰。最初喺地球加美拉斯战争，一号蓝川宇俾呢个叫贤泽嘅命令攻击加美拉斯嘅舰艇，结果喺故事里边，地球变成咗引发战争嘅一边。川宇喺呢场接触里边咧，俾加美拉斯嘅战舰击沉，川宇号舰长岛大唔阵亡。贤泽你家有几远拉几远，唔好俾我见到你嘅。 系讲你嘅事实，你第一、第二次火星会战同埋 N 作战里边，冇再打到穿越级人舰。战舰基本数据：全长一百五十二米，引擎为核融合引擎。武器方面，舰艏二百毫米原子冲击炮一座；，双填装二百毫米高压光线炮三座，蓝首鱼雷发射管四座。穿越级武器同引擎同金刚级冇咩分别。喺缆艏呢个部分左右各有三台辅助喷射口。 蓝身内部有复合装甲，喺呢啲装甲面对巴比拉斯攻击就非常唔好用。蓝桥顶部嘅嘢系一座可旋转嘅雷达，而后面系一座热交换器，而蓝桥后面为逃生舱。 南女一樣冇人工重力，所有船員一定要穿着磁力天宇級宇宙巡洋艦擁有三個皮膚，分別係依個、依個同埋依個。天宇級改宇宙巡洋艦分场喺二二零二第一、二十五、二十六集。武器金屬為磁能刀同影牆，武器金屬為雙面雙刃大劍，免使衝擊主效，可以使用波動護盾。 你再讲多次，穿越级改宇宙巡洋舰可以使用波动护盾？啊？你话可以用啊？点解第一集唔见佢哋用啊？我唔知道啦，你问编剧咯。机锋级宇宙驱逐舰喺内行星战争期间建造。

八座导弹发射口，可以同金刚级、穿越级一样，一样都打唔爆人哋装甲。是风号上嘅鱼雷发射管使用嘅鱼雷系试制型太空鱼雷，以后大和号使用嘅鱼雷型号。舰体比较短，无法安装扬电子冲击炮。舰艏个部分为装甲翼，用于保护舰桥同埋鱼雷发射管，但系俾三美拉斯攻击就变得冇效果。装喺装甲翼上面嘅呢两个窿系反蓝炮。

只有一個鏡頭。如果集中睇住葉倩豪同埋薩拉托加豪嘅話，大家冇可能睇到佢。佢喺呢度啊！三架戰艦我講晒啦。喺一個嘅官方網站裏邊冇寫明三架戰艦用嘅引擎係核融合引擎，但係一百五十年後仲唔用核融合引擎？唔通核分裂啊？只可以煲水嘅咋，唔可以帶上太空用啊！一個核泄漏咩都完啦。今日講到嚟呢度，下一條片就整护卫舰。 即系地球蓝队嗰啲茄喱啡啊！下次再見。